iviwe ndicela uze apha kum iza phawu iza nawe phawu uze apha kum khawuleza ivivi ndifuna siqaphele into ke ndibabiza nje ndifuna siqaphele into okay mama apha nkosi sithanda sam jonge imapha egcam kwakhe mamela ke masikhe sijonge apha ngomphi oyena umde okay nguphawu omde ngomphi omfutshane ngunomncane ngu-iviwe ne okay o oh, okay mandime apha phakathi kwabo ngomphi oye nam ndikhona ke mos ne ngomphi oyena umde phakathi kwethu ndim ne ngowuphi oyena umfutshane phakathi kwethu nguiviwe ne okay mamela ke into uyazibona ezi blocks ziphambi kwakho ndifuna apho kwezo blocks zakho yiso uzibamba kwangoku ndifuna wenze incochoyi ne ayinamsebenzi noba incochoyi inebloko eyi-one noba zinebloko ezithi kodwa ingafani nalo mntu uhlele ecam kwakho ne ndifuna senze ntoni iingcochoyi ne sure thatha ke thatha iiblocks wenza iingcochoyi hamba bohlala phantsi ke mntanam inkosi bheka ngapho uzofika msinyane asenza iingcochoyi msinyane uzawubala ke le soyigqibile uzayiyeka five four three two one krr lapha exesha beka incocho yakho phambi kwakho mandiqokelele beka incocho yakho asizibeke apha ezingcochoyini masizibeke apha liphelile ixesha beka incocho yakho beka apha incocho yakho okay masijonge ke ezincocho masithe ndicela sithelekise ezincocoi yeyiphi eyona ncocoi imfutshane apha yeyi inye nantsi ne okay ngoba kutheni sithi zimbini zincinci ne yeyiphi eyona inde incocoi apha andiva yilena ne okay all right jonga ke zingawe zikhona ezilingana incocho yakho azikhozezinaz ezilinganayo okay masijonga uba le gruphu inantoni ke cela sizibeke zethu incocho apha sizikwazi sizokwazi uzijonga incocho ke mos iyalala okanye inde eke eke hmm yeyiphi eyona ncochoyi incinci apha imfutshane yeyiphi eyona ncochoyi imfutshane yeyiphi eyona ncochoyi inde apha yilena ne okay very good okay sakujonga enye igruphu